Сделано. Продолжайте. Союзник запустил крылатую ракету. Заряжаю. ППЛА готов к вылету. Пятая ракета готова к запуску. Запрос на разведку с воздуха! Я сотом ВПЛА начинает разведку.